届けたい歌があるから 自慢しちゃおう始めます よっしゃ今日もやるぞ な時間をお届けするわ。